Hola amigos, bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a hablar de cuando yo, Azrael Romero Salinas, me siente en el trono del mundo para gobernarlo, pero también para dar libertad a todos los pueblos de la humanidad para que ellos puedan ser independientes y sigan su, con su camino en la vida. Déjame decirte que hay personas que en este mundo sufren mucho, depresiones, problemas, <clears throat> este tipo de cosas, cosas muy tristes, muy feas. Pero yo les digo a ustedes, queridos hermanos, incluso esos momentos tristes y feos amargos, disfrútenlos y saboreenlos porque cuando llegue su felicidad, cuando llegue la hora de disfrutar el paraíso, incluso extrañarán esos momentos ácidos y fuertes. Por lo que yo opino que incluso el sufrimiento se debe disfrutar porque pronto terminará, algún día termina y algún día llega a lo que finalmente estábamos esperando, vivir en un paraíso, vivir en felicidad, en amor. Eso pronto se cumplirá. En el mundo ahora mismo hay muchas guerras, hay muchos asesinatos, muchas muertes, hay muchas envidias, la gente es egoísta, no ayudan a los demás. Puro corrupto, puro mentiroso, pura gente superficial. Eh, en fin, este mundo está lleno de defectos. Pero cuando yo esté postrado sobre el trono, cuando yo esté sentado en el trono, las cosas van a cambiar para siempre finalmente, cuando yo esté sentado sobre ese trono, serán juzgados todas las personas impías, blasfemas y superficiales que hay en el mundo. Todos serán juzgados ese día. <clears throat> Y eventualmente, antes de hacer este juicio sobre todos y cada uno de ustedes, antes de eso, el mundo será liberado, porque yo someteré a todos los gobiernos del mundo, no importa cuáles sean, incluso al gran campeón, a todos serán sometidos, todos los gobiernos del mundo, incluso el más corrupto, que ya no tenemos que mencionarlo aquí, ¿verdad? y déjenme decirles que esto no va a ser de una manera, eh, esto va a ser de una manera sobrenatural, porque yo someteré a todos los pueblos de una manera sobrenatural. Nadie podrá detenerme, porque yo tengo el poder del mundo y tengo autoridad sobre él. Incluso ya los gobiernos ya se están preparando me están preparando el camino para mi gran llegada. Ya todos los gobiernos están preparando, pero lo que ellos no saben es que toda su arrogancia, toda su prepotencia será su propia tumba, su propia muerte. Porque cuando yo llegue y ya haya sometido a todos los gobiernos de la tierra, les daré su castigo por tratarlos mal a todos ustedes, por causar guerras, por causar muertes, por hacer este mundo un valle de lágrimas. Eso ellos lo van a pagar. La élite, los poderosos, todos ellos. Los gobiernos recibirán un castigo divino serán, se los digo claramente, ellos serán enjuiciados y encarcelados por la eternidad. Y entonces ningún líder, ningún gobierno, nadie, ninguna persona poderosa gobernará el mundo. Únicamente Azrael Romero Salinas estará sentado en el trono única y exclusivamente solamente para hacer justicia en el mundo. Pero Él no va a interferir. Él no va a interferir en, sus vidas. Él les dará libre albedrío. O sea, yo les dará libre albedrío. Pero Él no vendrá con la finalidad de someter a nadie ni nada, sino que Él será el gran juez de este planeta, del planeta azul la tierra. Será como la gran autoridad en la tierra para que todo aquel criminal, para que toda aquella persona que cometa un acto injusto y impuro sea juzgada por Israel, porque va a haber un gran juicio, eso sí se los puedo decir. ¿Quiénes serán los, los juzgados? En primera fila, en nuestra sala de juicios, tenemos a los asesinos, tenemos a las personas, los violadores, los pedófilos, a todas esas personas ya las tenemos un lugar reservado, a las personas que torturan a otra gente, que hacen sufrir. Evidentemente esas personas ya están castigadas y serán castigadas. Cuando yo esté en el trono, todo eso cambiará. A todas esas personas las vamos a, encerrar para siempre, pero no en un lugar con la, como en la cárcel, porque las cárceles no sirven, ni los manicomios sirven. Eso en vez de ayudar, nada más empeoran al delincuente y lo hacen peor pero nosotros les vamos a dar castigo con mano divina, porque ellos serán emprisionados en rocas y en lugares bastante eh, tétricos, como similares al infierno, en lagos de fuego, ahí serán encarcelados lugares de oscuridad en los que no podrán convivir con otros como ellos, sino que estarán solos, reflexionando sobre todos sus actos impuros. Las siguientes personas que serán juzgadas serán precisamente a los que ustedes usualmente conocen como la élite mundial o los Illuminati, todos ellos también serán juzgados, y les aseguro que su castigo será duro, pero será justo también. Cuando ese mal, ese mal, sea, sea apartado de la tierra por un ser supremo y divino, seguirán los siguientes a ser juzgados, los cuales son las personas comunes y corrientes. Ellas serán juzgadas también por sus actos crueles. Serán juzgadas por, ¿cómo decirlo? Como lo decía anteriormente en el video, por ser egoístas, por ser envidiosos, por ser crueles, porque muchas veces al ser humano no hay necesidad de, de ser cruel, pero nos gusta ser crueles, disfrutamos, gozamos cuando herimos a otro o cuando hacemos sentir mal a otro. Y todos esos actos serán castigados. Todo el egoísmo, toda esos malos actos que ustedes tienen, los malos actos del ser humano, aunque su castigo <clears throat> no será igual que el de los asesinos y psicópatas que gobiernan este mundo, sí será un castigo para que ustedes reflexionen. No les vamos a hacer nada grave, pero se les va a pagar con la misma manera en la que ustedes se comportan ante su prójimo. Nosotros no castigamos sucio, sino que castigamos divinamente conforme sean los actos que usted haya cometido. Así es que después de que todo este juicio caiga sobre toda la humanidad y concretamente sobre este planeta, el mundo finalmente será liberado. Y este valle de lágrimas, este desierto, será transformado en un paraíso. Entonces, todas las personas del mundo serán felices en este planeta. Ya no habrá lágrimas derramadas por seres humanos y personas. Los hombres serán felices. Las mujeres serán felices, los niños serán felices y de paso los animales y estas criaturas serán felices. Todos seremos felices y todos los hombres se reconciliarán en el mundo. Todos serán amigos, todos serán hermanos. Finalmente, el cambio ha llegado. Y esto lo digo porque el cambio ya está muy cerca y ya no hay nada que las élites satánicas, porque eso es lo que son, élites malignas y satánicas, los psicópatas del mundo, los psicópatas del mundo que han planeado eh, golpes de Estado contra su mismo pueblo, y los psicópatas del, mundo que eh, han hecho asesinatos contra el mismo, Ustedes ya saben de quiénes estamos hablando. Cuando todos ellos se les quite su poder en el mundo, todo esto va a pasar. Así que espérenlo, viene ya muy pronto. Y esto es algo que las élites, como les decía, no pueden hacer. Ya no pueden hacer nada para impedirlo ellos mismos es algo que han temido durante muchísimos tiempos y finalmente ya se les cumplió. Así que estén atentos todo porque el gran cambio ya está aquí, el gran monarca de este mundo ya está aquí para liberar a toda la humanidad de todos los actos ruines e impuros que se cometen. El salvador del mundo ya está aquí. Así que pueden esperar con tranquilidad. Y la élite ya sabía que esto algún día tenía que pasar. Así que yo les digo a todas esas personas, ¿por qué siempre se esforzaron en cometer actos bajos en contra de sus hermanos, en vez de tratar de ayudarnos y de hacer este mundo un mejor lugar. ¿Por qué lo hicieron? Espero que hagan sus declaraciones. A todos le decimos este mensaje. Espero que hagan sus declaraciones ante la gran corte galáctica que se sentará en el trono y el Señor que se sentará en el trono muy pronto. O sea yo. Nos vemos. Dices, hermanos que la liberación está cerca.